Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие мои партнеры и все те, кто сегодня смотрит мое видео. Я рад вас всех приветствовать у себя на канале. Сегодня я хотел бы поделиться с вами еще одним проектом, проектом, в котором можно заработать без вложений. Проект интересный, это баунти проект. Ну и давайте мы будем с ним, наверное, знакомиться. Там можно будет заработать на нескольких видах баунти. Если мы с вами сейчас переходим на данный проект, а все ссылки на этот проект будут находиться под видео. Вы э, посмотрите, и если захотите зарегистрироваться, я вас призываю зарегистрироваться, регистрируйтесь, и мы с вами рассмотрим, чем же занимается и что нам предлагает данный проект. Этот проект, ну вот давайте, он называется, этот проект называется iBit Global Bounty. Вот. Переведем мы с вами его сейчас на русский язык, давайте, и мы прочтем, что же тут пишут. Смотрите, вот эта вот э, программа Bounty появилась буквально сегодня только. Видео в YouTube выложено только одно, по-моему, или вьетнамцем, или корейцем кем-то, на полторы минуты. О чем говорит данная программа и что она нам предлагает. Смотрим, что чтобы представить запуск IBD, одного из самых ранних онлайн-аукционов на блокчейне, аукционных площадках для покупок с платными покупками, ну немножко перевод такой, в интернете. И мы рады представить вам IBD Global Bounty общей стоимостью до 10 тысяч долларов. То есть они на баунти выделили 10 тысяч долларов, и эти 10 тысяч долларов, сейчас мы увидим с вами, как они будут распределяться на время проведения данного баунти. Мы надеемся, что после этой баунти компания IBD станет намного более знакомым всем пользователям по всему миру. И всем вам понравится наш опыт вместе с IBD, работы вместе с IBD. Ну, здесь говорится о том, что компания по вознаграждению будет управляться IBD VIP, WIN. Мы получаем до 10 тысяч долларов в зависимости от количества ставок. Ставки – это нам будут с вами давать определенные баллы за выполнение того или иного задания. Данная кампания Баути была начата распочата, распочата сегодня, 5 июля 2020 года, и продлится до 31 августа 2020 года. То есть времени вполне достаточно для того, чтобы можно было э, изучить это, это Баути и так думаю, что на ней можно заработать. Что же нам нужно сделать для того, чтобы э, здесь работать? Всем участникам необходимо зарегистрировать свою учетную запись на вот этом вот сайте – Ссылка на регистрацию будет находиться под видео. И если мы с вами, то есть это первый пункт, который мы должны сделать. И если мы с вами его выполняем, мы сразу же переходим на данный сайт. Давайте посмотрим, как он будет у нас выглядеть, этот сайт. Так, так, сюда мы, да. Вот мы переходим. Вот такая вот будет картинка. Вам нужно будет, здесь будет написан реферал, скорее всего это я. Вам нужно будет ставить свой email адрес, name. Ну, у меня получился name как э, моя почта, пароль, подтвердить пароль. Потом вам нужно будет нажать вот здесь вот, и вам на почту придет OPT-код, OTP-код. Этот код вставляете, нажимаете на регистрацию и переходим и переходите вы э, к себе в кабинет. Ну вот я захожу сейчас через логин в кабинет, чтобы увидели, как же он будет выглядеть, этот кабинет. Ну, учитывая то, что еще в начале мы с вами прошли, что данная площадка это все-таки торговая больше тут. Вот, она одна из самых ранних онлайн-аукционов и аукционных площадок для покупок с платными покупками в интернете. То есть вот поэтому и здесь и представлено в вашем кабинете сразу же ряд категорий товаров, которые тут торгуются на этой площадке. Я так понимаю, что вы тоже, если разберетесь досконально вот с этими всеми вещами, тоже, скорее всего, что можно будет заниматься торговлей. Здесь у вас есть, э, будет отражаться в правом верхнем углу э, ваше имя, ну, вот как и у меня. Заходите, можете посмотреть ваш профиль, как он выглядит, профиль. Вот вот таким вот образом заполнили его. Вот я, оказывается, на этой, на этой площадке был зарегистрирован еще 6, 20 э, числа 6 месяца. То есть, а вот буквально сегодня только узнал о том, что идет баунти-компания, и поэтому решил к ней присоединиться. То есть вот после того, когда вы зарегистрировались, скорее всего, что если вы переходите ну вот, вот сюда опять на э, этот раздел, то здесь у вас, вы можете выбирать любой из этих товаров, эти товары рекламировать, продавать и так далее. работать с этой онлайн-площадкой. Но ну, теперь мы с вами возвращаемся к нашей баунти-программе. Значит, смотрим дальше. Вот мы с вами уже зарегистрировались. У вас уже появился свой аккаунт, вот, и поэтому надо выполнить дальше определенное действие. Все участники должны присоединиться к официальному каналу. Вот этот вот канал, вот мы с вами к нему давайте присоединяемся к этому каналу, если мы нажмем, чтобы все видели, что он есть действительно, и что там на нем есть достаточное количество людей уже сегодня. Вот он этот канал. Так. Вот он этот канал, который тут рекламирует и пишет о том, что, что происходит. На нем сегодня 5758 подписчиков, хотя канал работает недавно буквально. Вот. Дальше, если мы с вами переходим обратно в программу Bounty, нам нужно пройти регистрацию в следующем еще в одном канале. Нажимаем и смотрим, значит, что он предлагает нам здесь. Вот в этом канале уже здесь идет переписка. Здесь есть админ, вот здесь тоже находится 6246 участников, из которых почти 830 находятся в сети. И каждый здесь может задавать свои вопросы. Многие люди тут... Ну, за сегодняшний день достаточное количество было вопросов, на которые админ отвечает. Я тоже задавал несколько вопросов по срокам выполнения заданий, по срокам проверок, по оплатам. Мне ответили, мне были ответили, ну, если я найду, о том, что Э, о том, что задание проверяется регулярно и довольно-таки быстро, и что оплаты будут приходить тоже довольно быстро. Оплаты будут идти к нам на наш эфир кошелек. Переходим мы с вами обратно сейчас в программу Bounty. Так, и смотрим, значит, что же дальше здесь нам нужно сделать. Ну, если опять переводим на русский язык, сбилось немножко – Здесь написано о том, что вот в этих телеграм-чатах задавать вопросы по э, значит, э, срокам проверки, о проверках, о каких-то там, ну, и какие-то разные другие вопросы об оплате, ну, желательно не, желательно не задавать. Э, их нужно задавать специально вот в этой группе. В этой группе пока еще тоже немного людей. Там есть свой админ, я тоже зашел в эту группу. Задаете любые вопросы, получаем ответы. КИС нам не нужен для компании за вознаграждение. Вот. Э, только в подозрительных каких-то случаях будет. И управля... управляющая команда проекта оставляет за собой право ну, э, ввести или не ввести КИС. И поэтому мы с вами должны постоянно будем держать на контроле весь вот этот вот проект, весь этот проект, который на биткоин-талке, постоянно читать, а вдруг что-то изменилось. Но ну, а теперь смотрим, к чему же все идет. Смотрите, программа Bounty, она рассчитана, разбивается на несколько компаний. 40% это 4000 USDT, ну это те же самые доллары, раздается на YouTube-компанию. Те, кто умеет писать статьи красиво, хорошо, толково, 10% это 1000 долларов. Сколько дадут за каждую статью, ну это нужно уже дальше будет каждому разбираться. Если в Telegram топе в чате, там тоже общаться, писать что-то, то тут 30% и Э, и еще есть 20% подпись компании, которая раздает 2000 долларов. Период проведения баунти с 1 э, с 5.07 по 11.0, а, это, это, это то, что неделя первая действует, а так вообще-то, как я сказал, до 31 августа, вот оно и написано. Поэтому неделя первая, вот она у нас открыта, и мы можем спокойно выполнять то, что нам нужно. Вот если мы смотрим здесь, значит, по баунти, по баунти компании в Ютубе, то здесь написано о том, что есть такие награды. Первый приз – это 50 ставок, помните, мы с вами видели. Ну, должно быть более 5000 просмотров и контент высокого качества. Второй приз – 30 ставок, более 2000 просмотров с контентом высокого качества. И третий приз – это 10 ставок, более 500 просмотров с контентом среднего качества. Ну и э, поехали дальше, что такое, что мы должны с вами будем делать. Скорее всего, что э, я так думаю, что ну, многие попадут и в первый приз, и во второй, и в третий. Те, кто имеет свои каналы, и те, кто постоянно что-то рекламирует на своих YouTube-каналах. Обязательно нужно, чтобы продолжительность ролика составляла не менее трех минут, и число подписчиков, обратите внимание, должно быть не менее 200. Ну, дальше, что видео должно так быть сфокусировано о том, что такое iBit, как на нем заработать и так далее – и будет приниматься оригинальный, как они пишут, видеоконтент. Ну, я так понимаю, что каждый человек, который делает видео, он выражает свои, высказывает свои мысли, и поэтому это является и оригинальным, хорошим, плохим, правильным, неправильным, но это довольно-таки оригинально, потому что каждый выражает свое мнение. Обратите внимание, что копии с сайтов, копии с YouTube-каналов других, они приниматься не будут и за это оплачиваться не будут. Нельзя нам удалять эти видео. Ну, я так понимаю, до окончания кампании нам эти видео нельзя удалять. Вот. Кроме этого, э, нам нужно будет под видео размещать обязательно, я так понимаю, их хэштеги, ссылки на их страницы в Твиттере, в Телеграме, в Фейсбуке, в Ютубе и, и, и все остальные социальные сети для того, чтобы это привлекало больше людей и была большая заинтересованность. Вот, ну вот здесь почитайте. Вот, как же тут присоединиться, если мы рассматриваем YouTube, тот, о котором э, видео я делаю. Ну, присоединяемся к официальной группе, мы присоединились, присоединяемся к каналу, мы присоединились. Значит, мы регистрируемся, запись у меня уже есть, вы видели, мы с вами уже регистрировались. Вот. Создаем видео и упоминаем обязательно вот этот вот сайт, мы с вами его упомянули. Официальный канал мы показали, официальную группу показали. Вот. Ну и пример видео они здесь дают. Вы посмотрите, ну видео тут где-то секунд, наверное, на 60, возможно. А затем нам, после того, когда вы сделаете свое видео, нужно будет заполнить вот эту вот форму, Google форму. Ну давайте посмотрим, как она выглядит. Она выглядит, как вот были недавно другие баунти, по аналогии абсолютно. Здесь вам нужно показать свой Telegram username, будет ставить URL на ваше видео, то, которое вы сделали и выложили его в YouTube, email, Э, по которым мы регистрировались на данном проекте. И вот смотрите, куда будут приходить наши деньги, написано кошелек ERC. Вот, то есть даете и отправляете вот это все на проверку. Ну а теперь доходим мы до проверки. Я задавал сегодня вопрос в чате о том, как долго они. Написали мне о том, что проверки будут проходить довольно-таки быстро. Вот, и оплаты будут проходить быстро. Ну вот я посмотрел, перешел э, в этот вот раздел, там где идут проверки. Я его тоже оставлю под видео, чтобы вы могли сориентироваться. Но пока на сегодняшний день всего один человек вот выложил видео. Можете его тоже посмотреть. И, а, ну, его еще, смотрю, никто не проверял. Возможно, что выходные дни идут. Ну вот, друзья, такой, на мой взгляд, на первый мой взгляд, пока что вроде бы привлекательный проект. Проект, который должен будет нам оплатить проект, который, ну, я по нему буду делать, продолжать видео. Видео можно делать каждый божий день, но видео, видео не должны будут повторяться. И поэтому все новости я буду выкладывать на э, данном проекте. Заходите, подписывайтесь. Я вас приглашаю на этот проект, <clears throat> на этот проект iBit Global Bounty. Всем хорошего профи, профита, всего хорошего.